بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه واكتفى Amma ba'd Rantuaku sekalian Serta al-ikhwa wal-akhwat Rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata Tak kala Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita hingga saat ini kita nikmat tersebut yaitu nikmat kesempatan kesehatan dan lebih dari itu nikmat al-iman sehingga dengannya kita sempat untuk berkumpul di suatu tempat di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu kewajiban kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat maghrib secara berjamaah disusul dengan majlis ilmu ya. ini nikmat yang seorang muslim hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ya. Tafaqquh fi dinillahi azza wa jal. Yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu kewajiban setiap muslim dan muslimah. Apalagi perkara-perkara pokok di dalam agama, aqidah, tauhid dan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid seorang hamba. Ya. Ini hendaknya kita senantiasa perhatikan. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya. Arabtu syarr la li lisyarr, lakin litawaqqih. Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukannya. Ya. Untuk melakukan kejelekan tersebut akan tetapi supaya aku terhindar dari kejelekan tersebut. Tentunya kejelekan yang paling pantas seseorang hindari yaitu ya, kejelekan yang terkait dengan hal-hal yang baik itu kesyirikan atau hal-hal yang bisa menafikan keimanan kita yaitu diantaranya antaranya al-islam pembatal-pembatal keislaman ya sekarang kita masuk pada asan an-naqid sadis pembatal yang keenam min nawaqidil Islam dari pembatal-pembatal keislaman kata Asy-Syeikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala kata beliau man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw 'iqabihi kafar siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala atau pahala Allah Subhanahu wa taala au ihi kafar yakni siksaan sanksi maka dia kafir dan qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum surah at-taubah ayat 65 66 dan dalil pembatal keislaman yang keenam ini firman Allah Subhanahu wa taala qul abillahi katakan wahai Muhammad apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-oloknya ya. la ta'tadi jangan kalian meminta maaf ya. tidak usah kalian minta maaf ya. sungguh kalian telah kafir setelah keinginan Ya, ada sebab turunnya ayat ini ya. Kan datang yakni di dalam suatu hadis yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sini jelas yaitu ya, mereka yaitu ya, mempermainkan atau memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka la ta'tadiru jangan kalian meminta maaf tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan apa makna al-istihza al-istihza yaitu takabur ya macule-cule Berkata Ibnu Faris di dalam ya, Mu'jam Al-Maqais Mada Haza'ah Unsur Haza'ah yaitu huruf Ha, Zai dan Hamzah Ini satu kata Dikatakan Haza'a au Hazi'a was Tahza'a idha sakhir Dikatakan Apabila Ini tiga haza'ah wa wastahza'ah sama maknanya apabila dia memperolok-olok. Iya. Dan juga berkata Al-Khalil di dalam kitabnya yaitu kitab Al-Ain. Al-huz'u as-sukhriyatu. Al-huz'u tiga unsur huruf ini yaitu ha, zai dan ali, uh, hamzah yaitu as-sukhriyah perendahan perolokan dikatakan haza'ah au hazi'a bihi yahza'u bihi wastahza'a bihi wa tahazza'a bihi yakni semakna ya cuma wazan atau pola yang berbeda tetapi sumber dari tiga huruf yaitu ha, zai dan hamzah ini bermakna berolok-olok. Berkata seorang penyair, "Ala haziat wa ajabahal mashibu fala nukrun ladaika wala ajibu." Sungguh dia telah yakni seorang perempuan memperolok-olok kin suaminya ya. Wa ajabahal mashibu dan dia telah takjub atau ya kagum atau heran dengan uban suaminya ya atau ya falanukrun ladaik wala ajibu sementara suaminya tidak mengingkari dan tidak menganggap sesuatu yang aneh yang butuh diingkari alhasil yakni yang maksud atau yang diinginkan yang ditekankan oleh penulis dari makna adalah makna al-huz'u. Ya. Allahul musta'an. Jadi narikong kemakun rai macawa-cawailah kaina nasaba ubana lah itu termasuk Ya, hanya saja Ya, dilihat tapi di sini cuma mendatangkan makna dari bahasa ya, seorang penyair ya, makna dari haziat tersebut. Ya, ini secara bahasa saja. Belum secara syar'i. Adapun as-sukhriya atau istihza secara syar'i Berkata Al-Alusi di dalam tafsir beliau yang diberikan nama Suhul, uh, Ruhul Ma'ani. Ini nama tafsir beliau. Ya. Yaitu pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 14 kata beliau al-istihza'u al-istighfafu was-sukhriyatu wal-istihanatu wat-tambihu 'alal 'uyubi wan-naqaisi ala wajhin yudhaku min wa yakunu dhalika muhakati fil fi'li wal qawli wal isharati wal ima al istihza kalimat ini atau kata al istihza yaitu perendahan kodokan penghinaan dan at-tambih mengingat ya peringatan atau ya, mengingatkan ya, kepada seseorang atas aib-aib dan kekurangan-kekurangan dengan cara atau ya, hal yang ditertawakan darinya. Ya, Allahul Musta'an. Waqad yakunu dhalika bil muhaka dan terkadang itu dengan cara yakni perolokan ini perendahan ini dengan cara menghikayatkan perbuatan atau dengan ucapan atau dengan isyarat kode ya terkadang kan itu namanya as-sukhriyah Allahul musta'an Jadi dalil akan kufurnya orang yang melakukan istihza, ya, orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, rasulnya serta ayat-ayatnya ataupun pahala dan iqab yakni saksi uh, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, yang disebutkan tadi di dalam ayat wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab ini ulukan yang mereka lakukan kepada kurra' al-ulama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata mereka kunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab niscaya mereka akan mengatakan sungguhnya kami dulu hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja qul abillahi wa ayatihi maka katakan wahai Muhammad apakah dengan Allah dan rasulnya kalian berolok-olok la ta'tadiru jangan kalian minta maaf tidak usah kalian minta maaf sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian qad kafartum ba'da imanikum ya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sarimul Maslul fi anna al في أن wa بالله wa ورسوله كفر dan ini adalah nas yang tegas jelas bahwasanya al istihza dengan Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya dan rasulnya adalah bentuk kekafiran wal iyadu billah ini dalam majmu' fatawa Syekhul Islam jilid 15 halaman 48 dan 49 ya dan juga Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan man sabballahu ta'ala kafar sawa'un kana mazihan aw jaddan wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala au bi ayatihi au bi rasulihi au kutubihi siapa yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala maka kafir ya kufur sama saja dia mencela dengan main-main atau bersungguh-sungguh ya, celaannya itu dengan main-main macule cule minasang alena takaboro minasang alena yarga matunga tungangi ye de gaga bedana nasang imam ibnu al qudama rahimahullahu taala ye jadi dia nawak ditu takaboro nai agamata ye yarga ayat-ayat na baca-baca na baca salai yarga na batuang salai ye atau takaboro dengan pahala Allahul Musta'an ataupun suatu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Pak jangguk-jangguk bimbek misalnya nas Allah Subhanahu wa taala assalamata wal afiyah atau dengan gelar-gelar yang lainnya ini tidak pantas hendaknya seorang hindari dan bisa masuk ke dalam bentuk kekufuran wal iyad billah. Ya. Wa kadzalika man istahza billahi ta'ala wa bi ayatihi au bi rusulihi au kutubihi. Demikian pula siapa yang memperolok Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayatnya atau rasulnya ataupun kitabnya. Ya, itu sama dia main-main, bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Berkata Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fisal bin nafsi anna kulla man istahza'a billahi ta'ala ba'da bulugil hujjah kafar ba'da bulugil hujjah ilaihi kafar telah sah atau telah sahih dengan nas bahwasanya seluruh yang memperolok Allah Subhanahu wa taala setelah sampainya hujjah kepadanya maka dia kafir Ya, Kemudian berkata Imam Asy'adi di dalam tafsir beliau Taisirul Alam di dalam surah At-Taubah kata beliau innal istihza'a billahi wa rasulihi kufrun mukhrijun anid dini li anna aslad din mabniu ala ta'dhimillahi wa ta'dhimi dinihi wa rasulihi kata beliau sungguhnya al istihza' mempermainkan atau ya, memperolok Allah Subhanahu wa taala rasulnya adalah kufur kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama kenapa karena asal ya, pokok ada agama ini dibangun di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini dan juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pemuliaan Sementara al-istihza itu dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, ini menafikan pengagungan terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jelas ya? Allahul musta'an. Kemudian Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab yang lain yaitu di dalam sebagaimana di dalam Ad-Durari As-Saniyah ya ini memberikan komentar pada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 65 wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab dan jika kalian bertanya kepada mereka atau engkau bertanya kepada mereka Muhammad Niscaya mereka akan mengatakan sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Kata beliau dzakara salaf wal khalaf anna ma'naha amun ila yaumil qiyamati fi man istahza'a awil qur'ani awil rasuli. Ulama as-salaf Tauriolota dari kalangan orang-orang soleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makoto parupai mat tau yariga ulama marimun rie. Katanya ayat ini adalah umum sampai hari kiamat. Artinya siapa yang melakukan istihza terhadap Allah Subhanahu wa taala yariga akurangi yariga surona inaritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka termasuk bentuk kekufuran wa sifatu kalamihin annahum qalu ma ra'ina mithla qura'ina hadha argabu butunan yakni sifat ucapan mereka yakni sebab turunnya ayat ini ya sebab turunnya ayat apa bentuk ucapan mereka kepada eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada ulama ahli qira ahli qiraah di zaman tersebut kata kata mereka maraina mithla qiraina haula kami tidak melihat semisal ahli qiraah kami mereka itu yakni argobabutunan mereka paling banyak makannya ye wala akdaba al suna paling pendusta lisannya wala ajbana indal liqa dan paling paling pak bitauran dari kursi isi bawah balie. ini istihza mereka olokan mereka terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu adalah ulama. Iya. Ahli qiraah semua. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, nah kadai makada magala mana mi manri. Iya. Pak balle manang timunna. Pak bitau remana nari kusiruntu isi babali. Maksudnya mereka mensipati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama ulama sahabat dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka turunlah ayat. Ya, wala in sa'altahum la yaqulun inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, niscaya akan mereka mereka mengatakan, ya, kami tadi macule-cule mi takaboro mi Iya, tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan maaf kepada mereka, tidak memberikan alasan apapun. Ya. Jadi ini menunjukkan maka de takaburu yari gamatung tunga pada hukumna. Dia gaga telah maka de takaburu mak macule-cule mak. Iya. Allahul musta'an. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai terjatuh di dalam ya. hal yang seperti ini. Nas Allah Subhanahu wa taala assalamata wal afiyah. Ya. Kemudian ya, berkata Imam Ibnu Arabi Al-Maliki di dalam kitab beliau ahkamul Quran inda ayatil ihza yakni di sisi ayat ini yaitu ayat yang kita tadi sebutkan surah at-taubah wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab kata beliau Ibnu Arabi la yakhlu ayakuna ma qaluhu fi dhalika jaddan au hazlan ini tidak terlepas dari apa yang mereka ucapkan itu sungguh-sungguh atau bermain-main senda gurau ya wa huwa kaifa makana kufrun fa innal hasla bil kufri kufrun la khilafa fihi bainal ummah ya. jadi bagaimanapun keadaannya main-main atau bersungguh-sungguh maka itu adalah kekufuran karena bermain-main terhadap kekufuran bercanda terhadap kekupuran itu adalah kekupuran, tidak ada perbedaan di dalamnya iya la khilafa fihi bainal ummah fa inna tahqiqa akhul haq wal ilm karena sungguh itu adalah saudara kebenaran dan ilmu wal hazlu ahul batil wal jahl dan bermain-main itu saudara kebatilan dan kejahilan masihlah surangi acule culenge yang harga tak keboro eh, si bawa kebatilan dan kebodohan. Allahul Musta'an. Berkata Syekh Sulaiman di dalam Taisir Al-Azizil Hamid, ajma'al ulama'u ala anna man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kufrun walau hazilan lam hakikat al istihza'i ijma'a. Berkata Syekh Sulaiman, ini Syekh Sulaiman ini apona Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Allah taala alam. Ini ya. Telah sepakat ulama bahwasanya ni gini gi macule-cule ya riga takaburukan Allah Subhanahu wa taala yariga aku rangi kitana yariga surona ina la cula culeng yariga agamana Allah taala maka dia kafir namogi macule cule yariga takaboro minasang alina de na maksukang i yariga de na tungatungang Allahul musta'an dia tidak maksudkan ucapan tersebut Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam ayat atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hadis Ibnu Umar. Ya. Jadi beda keadaannya dengan orang yang lupa ataupun bersalah. Ya, kalau ini memang dia sengaja Jelas ya? Dia sengaja akan hal tersebut. Beda misalnya sebagaimana yang disebutkan Allahumma anta ini ucapan seseorang ya, dia lupa atau ya, salah ucap karena saking gembiranya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah robmu aku adalah robmu ini salah Salah ucap karena saking gembiranya dia. Ya, ini tidak dikafirkan ya. walaupun dia telah mendatangkan kalimat kekufuran. Ya. ya. Demikian pula orang yang terpaksa ya, mengucapkan suatu ucapan kekufuran dia mendatangkan ucapan-ucapan tersebut ucapan kekufuran tapi bersamaan dengan itu tidak dikafirkan Kenapa? Karena dia tidak menginginkan apa yang dia ucapkan. Iya, cuma terpaksa misalnya atau salah ucap. Allahul Musta'an. Tahu lupa. Iya. Berbeda dengan orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Iya. Kenapa? Fa innahu yalzamuhu at-talaq wal kufur. Ini mengharuskan dia kekupuran ya wa in kana hazilan di annahu qasdun billaf walaupun dia bermain-main bercanda tetapi dia kan memaksudkan lapas itu ya paham ya dia memaksudkan lafaz itu dengan sadar dia ucapkan sehingga baginya atau tidak ada permintaan maaf ya Allahul musta'an ya tidak dimaafkan wa hazluhu la yakunu udran lahu yakni permainan atau senda gurau-nya ini olokannya ini bukan udur baginya berbeda dengan orang yang terpaksa orang yang bersalah atau lupa maka dia mendapat udur dengan apa yang diucapkannya Allahul musta'an Jelas ya? Jadi sebab turunnya ayat ini yaitu hadis yang diriwatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim di dalam tafsirnya juga Imam At-Tabari Imam Ibnu Jarir yakni At-Tabari di dalam tafsirnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yauma ya. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata seseorang seorang lelaki pada perang Tabuk suatu hari di dalam apa di dalam suatu majlis ya, pada suatu hari maraitu mithla qurra'ina haula'i la argo babutunan wala akdaba alsinatan wala ajbana indan liqa'i aku tidak melihat ya, dega pada padai inaritu ya, para ahli kiroah pak kepala kurang mana? maksudnya ulama di sini ya ulama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diinginkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya iya dia gagap pada pada padai iya magalak mana mandri ngalupu mana peruna wetana wala aktaba al sunnah pak belle mana? iya artinya paling pendusta paling banyak makannya dan juga paling penakut tak kalah bertemu dengan musuh ya maka pakola rajulun pil majlis ada seorang berdiri dan mengatakan di dalam majlis itu kadzabta walakinnaka munafiq ya, sungguh engkau telah berdusta kan tetapi ya atau kamu adalah seorang munafik ya ni wangi Nabi tasi bawa sahabat nak yang itu pak kepala kurangnya, yakni ulama. Karena yang dimaksud di situ al qurra adalah ulama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. ya. Jadi kau, kamu telah berdusta dan kamu adalah seorang munafik. Sungguh saya akan mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam" dan telah turun dan turunlah Al-Qur'an ketika itu, yaitu di dalam ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah. "Wala in sa'altahum la yaqulunna Ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya. Hmm. Jadi Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fa ana raaituhu muta'alliqan bi hukmi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, lawita yarutawe yaru macule cule yari gata kaboru enasang ya alena inaritu nagatung alena okko tuluna untana nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye, apa yang dia ucapkan inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab ya rodendrek macule cule mak takaboro mak ye akan asal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun apakah dengan Allah ayatnya ayat-ayatnya surona ye inaritu angka ko macule cule ya rega takaborokan La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Aja na min lau dampeng pura kafir no. Riwat tu puramu matapak, Ye. Allahul musta'an. وصح هذا الحديث شيخنا الإمام الوادعي يعني حديث إني صحيح كان على الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في dalam كتابنا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين masih ada waktu. Ya, jadi mereka menginginkan lapat ini, yaitu para ahli kiroah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahli kiroah, pak kepala kurang ya riga ahli kiroah, ahlinya kiroah. Pada zaman tersebut mereka adalah ulama ya ulama eh nakadakadai Allahul musta'an. Ya, yaitu tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang dengannya dia kafir dengan ucapan tersebut nas Allah Subhanahu wa taala assalamata wal afiyah ya Imam Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Al Fath memberikan ta'liq ini catatan dari asar Hudzaifah ada asar Hudzaifah ya Kata beliau Al-Qura'u jam'ul qari' al-muradu bihi al-ulama'u bil Qur'ani was sunnatil Ubad Ya, Al-Qura' ahli qira'ah di sini yang tadi kita sebutkan yaitu Rasulullah dan para sahabatnya yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga wahyu ini ya, melalui hafalan hafalannya yaitu yang diinginkan di sini adalah al-qurra jamak dari qari' yaitu ulama ulama orang-orang yang ahli atau ahlul ilm terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam yang mana mereka itu adalah al-ubbad ahli ibadah ya mengumpulkan antara ilmu dan pengamalan terhadap ilmu tersebut Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wasallam. Ini insyaallah taala naktafi bihadzal qadar kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nas Allah subhanahu wa taala أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أن يوفقنا عن تعليم دينه سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته